Aí. Já corrigindo uma coisa que eu tive fazendo, tá dentro? Você marca. Já corrigindo uma coisa que eu tive fazendo, tá dentro? Oi, saltou, e Não vem direto, vem com a perna longe. Lá grande, longe. Que nem a do deles, gosta né, deles. É longe, longe. Aí. Eu passei um ano incomodando ele para eu na longe. Foi. Sobe. Só e salta, né? Subiu já. E saltou. E longe. Aí. Ela vem aqui, ó. Ela vem aqui a perna, para vocês também, tá? O segundo grupo também. Vem aqui e vai longe. Ah. Deixar bem extensão para cá. Aqui. Aí. Vamos lá?